要吃什么？不知道。 <laughs> 来看你。这附近有什么好吃的？不然就去刚吃刚刚那个下午茶。刚刚那个好啊。是什么太阳下？不是太阳下，是公园下。公园。啊，好。走， <coughs> 走回去。公园下的晴天。 警察，police office，公园下的晴天。Four, three, two, one。啊？水，你己。 你水到太，你气你有 WiFi 偷看，Here is 公园下的晴天，耶！真棒。哇塞，Honey，and caramel milk tea. Then I choose blueberry milk and seafood in in basil sauce. honey waffle，caramel 拆开，caramel milk tea，c a r a m e 了，没晃悠晃悠，连看不到还在晃。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。让观众表示我的东西去哪了？吃完。 我像九个，吃。我们点松饼，然后有送原味或桑葚的奶酪。桑葚酱很甜，建议吃原味。那个那种吃法？ 二实之分，还是好烫，它好烫。一般的那个焦糖奶茶都是那种苦苦的，这个是很甜的那种，蜂蜜比较香。嗯，蜂蜜的甜我喜欢。 他最近给他卖萌就够了。最后一滴蜂蜜。 <laughs> 他这样收到我们的声音。吗？欢迎。哎，你把那个小草吃掉。 豌豆苗，喝完再看看，慢慢喝。今天去哪里啊？看起来看起来有真的？蜡烛吗？学费？哎，砰砰砰砰的他他有打算让你夹那个蜡烛吗？ 跌倒哎，啊，下去了，有，他跌倒了。 <laughs> 你要夹到你不想夹，好的，那大概是五百块吧，没那么多本，直接保夹。这边冷气很强，电风扇很大，电风扇很大。最后一次，气鼓鼓，我要成功了，我要。好，说好的最后一次没了，再加油！交际就是赌博啊。二二。 它的划线有点美。好，放弃，拜拜，再见。